Добрый день! В этом ролике я покажу, как готовлю сыр сулугуни. Для этого нам понадобится чайник с водой, литр воды холодной, в которую мы кладем соль. Раствор соли э, в воде должен быть 200 грамм на литр. Мы сыпем соль, чтобы она успела раствориться. У меня здесь столовая ложка, и я сыплю 8 столовых ложек соли на литр воды. Хорошенько размешиваем. Еще нам понадобится мисочка, две деревянных ложки, чтобы удобно было мешать сыр и не обжечь руки. Сейчас мы зажжем газ и включим чайник, чтобы он у нас пока нагревался, пока мы все это делаем. Вот у нас вода греется. Я беру сыр, который мы приготовили два дня назад. И он лежал на вызревании в холодильнике просто в чистой ткани. Он уже достаточно вызрел, набрал нужную кислотность для того, чтобы готовить из него сулугуни. Это обычный э, домашний сыр, который я показывала в прошлом видео, как делается. Делается он на закваске мито, которую я покупаю в магазине mito.su. Мы режем сыр на небольшие кубики. Режем кубики примерно одинакового размера, чтобы они равномерно у нас потом прогревались горячей водой. Воду в чайнике мы разогреваем до температуры 80-90 градусов. Я готовлю сыры из козьего молока. Только козье молоко, без добавления коровьего. Вот такие кубики у нас получаются. Сейчас я нарежу весь оставшийся сыр, сброшу в мисочку. Мы нарезали весь сыр и положили его в миску. Теперь у нас уже вода в чайнике почти что закипает. Она достаточной температуры, чтобы начать заливать сыр. Мы берем эту горячую воду и наливаем прям в миску на сыр. Нам нужно, чтобы он расплавился в горячей воде. Чтобы он хорошо весь прогрелся, мы его немножечко помешиваем, топим тот, который на поверхности. Можно немного подлить воды, если вы видите, что не весь сыр покрыт водой, то подливаете еще сверху горячей воды. Вот он уже начал плавиться понемножечку. По мере того, как нагревается сыр, вода, конечно же, остывает и не дает ему прогреваться дальше. Поэтому я беру кастрюльку, сливаю уже остывшую воду в нее. Так, куда и сыр еще убежал у меня. А подливаю смолок горячей воды. Чайник у меня постоянно стоит на горячей плите, чтобы вода постоянно грелась, не остывала. Вот ну, сыр уже начал таять. Еще подольем. Ждем, когда он еще сильнее подплавится. еще подливаем горячей воды. Смотрите, сыр уже как подплавился. А. Немножко его теперь пытаемся сложить, в одну кучку собрать. Нам нужно, чтобы у нас он расплавился и получилась из него такая пластичная масса однородная, когда он достаточно прогреется, так и будет. Сыр продолжает плавиться у нас. А мы его потихонечку разминаем, складываем и опять разминаем. Сыр уже становится более пластичный. Мы его складываем вдвое, затем разминая. Вот он уже тянется. Как расплавленный сыр. Он очень горячий. поэтому удобнее всего, конечно, его лопаточками. Руками невозможно это делать. помнем его еще немного. а затем уже можно будет формировать. сыр очень горячий. Нужно, чтобы он теперь чуть-чуть остыл, чтобы его возможно было брать руками. Теперь мы сливаем воду. Убираем палочки. Сыр очень горячий, поэтому теперь аккуратненько нужно, чтобы не покалечить себе руки. Будем формировать головку. берем сыр и как бы вот так вот вмешиваем внутрь, формируя головочку. Натягиваем его самого на себя. Вот. вот. Сформировали такую головочку красивенькую и быстренько кладем его в нашу холодную соленую воду для быстрого остывания на 2 часа. В течение двух часов сыр будет просаливаться. Вот мы положили его в холодную воду. Вот такой вот он. Через час мы головку перевернем, чтобы он равномерно просолился. И будем пробовать, что же у нас получилось. Ну вот прошло 2 часа, мы достаем сыр из рассола. И теперь мы попробуем его разрезать. Посмотреть, что же у нас получилось. Вот такой получился у нас сыр. Отрежем еще кусочек. Вот такой получился красивый сыр. Вот так он рвется, как должен рваться сулугуни. Очень вкусно получилось. Вот такой замечательный сыр сулугуни у меня получился сегодня. Обязательно пробуйте, делайте. Это очень легко, вкусно, полезно и приятно, что вы можете сами своими руками сделать натуральный вкуснейший продукт.